Sultan ciu? jeni vu die vie die, okay? Hudi on mi simple was plenty, pri e o on mi vidis multe last tempo. Um der mi ai Facebook ai amigo kai mi fakte nur vidis dum la pasinta kai kelkai monato kai mi pensas gi gestas nova ideo nova fenomeno el usono kai gi comenzas veni al australio am kai la celo de mia plendo en ĉi tiu video blogo estas la angla voto um cultural appropriation mi supozas ke en esperanto tio estus um cultura stelado Nu, poste mi simple uzos la esperantan formon, la esperantigon de tui anglai votoi um, Kai mi simple volis diri por tui kiwi ne scias, so, nuem mi devas diri um, Kultura stelado, estas la ideo ke, exemple, mi estas blankulo Kai mi havas mian properan kulturon Kai se estus, exemple, aborigeno, ili alloggias citi in Australio, cae se mi decidas che mi volas pentri um, aborigen stile, cade ili have a seeing propera in stilon el sia propera culturo, se mi decidus uh, pentri tiel, Um, kelkai homoi didus al mi, vi ne raitas fari tion, char gi estas cultura stelado, vi estas blanculo, tiu um, pent stilo ne apartenas al via kulturo vi stellas de ili kai kiam mi vidis tiu ideon mi mi simple tui pensas kiu la fek vere mi ne povas kompreni la ideon char Yes, ja, yeah, ili havas sian properan kulturon, kai mi havas mian, sed kial mi ne povas pentri, au ne raitas pentri, abrigen stile, se mi desiras. Chara, se ili desiras, exemple, pentri um, Brit stile al antique Brit stile, mi ne scias, mi simple crees votoin. Um, se ili volas fari ion el alia culturo, ili povas se ili desira, sed kiel mi ne raitas fari tion el la stilo, au kiel mi ne raitas pentri laul abrigenoi, aborigenoi au laul asianoi au kiel mi ne raitas uh, podeti uh, ilia in vestajo mi tute ne povas compreni la ideon kai fakte mi pensas ke gi estas ege stuta ideo char gi crees bado in inter la kulturo char se mi ne raitas esplori ilian kulturon kai ech preni kelkain patoin kai uzigin por mi mem tio crees bariloin, in kai fakte de vida sul kai povas crei problema in eston tetse char el miai homoi miai homoi <laughs> muta el blanculoi ne povus bone compreni la ideo in del aborigenoi, kai ili ne povus bone compreni mia in do exemple, se asiano volas veni al australio kai li det sidas kai li volas pato preni en nia cultura li volas spekti mia filmoin, li volas am um, verki am um, antic brit stile minestias de nove mi creis voto in selli volas fari ion el mia culturo comprenneble mi ne contra o status tion faru gin faru la place ne genas min vere ne genas min sed se mi decidus fari ion el lia culturo por lia investajo in au sec vi liain culturain normoin, min est sias, celcae homoi dirus an mi, vi ne raitas fari tion, char tio appartenas alia lia culturum. Mi ne povas compreni tion, uh, se celcae el vi ja credas tion. Eble vi povas clarigi gin al mi en la commentaio sube, char vere mi ne povas compreni gin, cae gi shainas kiel ege stulta ideo. Cae jen la fino de mia plendado. Do se vi shatis mian plendadon, shatu gin, disconigu gin, abono mian canalon se vi ancora ne abonis, cae mi vidos vin ciuin en la venonte filmo. Cae se vi ne estos tie, mi trovos vin, cae mi stelos vian culturon, cae usos gin por mi mem. <laughs> Ciao, <laughs> ciam mi vos danki mi ein donate sunflin che patron K2 es dos Alexander Tofin Coltan, Robert Nielsen Tommy Lindsay Sarah Serici Lupe Robert Port Shane Bell Jason Nakoslavskaev Kai Ludisto Kai se vi vos donazioni al mio canale per che di pli boni gio eston vi povos per la ligilo sube e mia per iscribo